Я не шучу пони со стрелочками. thank you У Маши ведь ночи-то она просто себе там выдумала, что пони со стрелочками, с бровями. Вот. Маша просто спать уже хочет, не обращайте на нее внимания. Маша, а ты не позорься. <laughs> Я не шучу, пони со стрелочками. Ты какие стрелочки? Ты, ты, ты понимаешь, что тебе сейчас никто не верит? There's no need to run.